Sahib Təbrizi Söz ixtisarla Tərcümə edən Balaş Azəroğlu Hansı qəlbdə yandırsa bil ki çırağban etdi söz Söz qanan insanları gülşəndə mehman etdi söz Hansı söz ki dinlədikdə qəlbə təsir etmədi Bil təbil tək hay salıb boş yerdə cövlan etdi söz Öz qələmin dişləyərsə söz yazan sözdən sarı, o qələm əhlin axırda çox pərişan etdi söz. Özgələrdən bircə fərqim vardı bu babətdə kim, hamıdan artıq məni mənada heyran etdi söz. Mehribanlıq eyləyib mən sözlərə verdim sığal, quş kimi açdı qanad, göylərdə cövlan etdi söz.'' Çün qələm tək öz başından keçdi sahib söz üçün. Bu səbəbdəndir onu məşhuri dövran etdi söz.